ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat taraqqiyot belgisi deb biladi yarashadimi yarashmaydimi tushadimi tushmaydimi cho'ntagi yetadimi yetmaydimi qilaveradi chunki kim qilyapti ko'pchilik nima desa biz ham o'shada endi deydi shu odam immo bo'ladi g'ayriy dinlardan hech narsani olib bo'lmaydimi nima deb o'ylaysizlar ularni nimalardan uzoq bo'lish kerak va nimalarni olish kerak bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin vassalatu vassalamu ala والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar bu musulmon ummati mana u oxirgi ikkita asrda bir baloga giriftor bo'ldi bu balo shunaqa baloki musulmon bo'lmagan boshqa xalqlarga taqlid qilishlik balosi g'arbga taqlid qilishlik balosiga uchrab qoldi bu ko'r ko'rona taqlid birodarlar odamlarni dindan xulqdan milliylikdan to'sib qo'ydi u g'arblarni tushunchasiga ko'ra dunyo bir marta beriladi hayot bir marta beriladi undan imkoni boricha ne'matlanib huzurlanib qolishlik kerak bir marta berilgan hayotda huzur halovat qilib qolishlik kerak o'shaning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa hamma narsa bo'lsa bu ana shularni bergan targ'ibotini tushunchasi kattalar aytadi bolam sabr qil musulmonchilik asta sekin tez kelgan davlatdan Bu ana shularni bergan targ'iboti, ana shularni bergan tushunchasining ta'siri. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yarim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik ularni nazarida shu narsa taraqqiyot, madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarni hayotiga qarasak, g'ami faqat ko'rinishi kiyimi jihozi uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan bunaqa fikrda yashayotgan odamlar bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi oxiratda ham bir alamli azobga qoladi shubha yo'q birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalarga onalarga farzandlarni islom bilan tarbiya qilishlik uchun kerak bo'lgan hamma ko'rsatmalarni qoldirib ketgan Al yawma akmaltu lakum dinakum dedi Alloh taolo. Bugun sizlarning dininglarni mukammal qildim dedi. Mukammal dinimizda hamma narsaga birodarlar mukammal suratda ko'rsatmalar bor. Mana farzandlarning tabiati, fe'li, aynishligini ayrim sabablarni ko'rib chiqamiz. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik. Bu zamonamizda aniq ko'rinib turgan narsa. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom buxoriy va muslimdan keltirgan hadisda aytadilar ibn umar roziyallohu anhudan xoliful mushrikina ahful shavarib va avful lihay mushriklarga xilof qilinglar mo'ylarni olinglar soqolni qo'yinglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq oydin aytyaptilar mushriklarni qilayotgan odatlarga teskari ish qilinglar xilof qilinglar payg'ambarimiz aytganlar man tashabaha biqavmin fahuva minhum kim o'zini bir qavmga o'xshatsa bas u ana shulardan bas u ana o'shalardan qiyomat kunida kim bir kishi kimlarni orasida tiriladi kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa qiyomatda ana shularning orasida tiriladi shunday bir yigitlarni ko'rasan kuch quvvatga to'lgan nihoyatda bir qaddi qomati zo'r belaga yerda ushlasa kindigini uzib yuboradigan bolalar g'ami tashqi ko'rinishi aynakni oldida soatlab turadi go'zallik salonlariga boradi e bor ekan shunaqalar qayerdan oldi bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar laysa minna man tashabbaha bi g'oyrina o'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas o'zini bizdan boshqaga o'xshatganlar bizdan emas vala tashabahu bil yahud vala bin nasoro yahudiy va nasroniylarga o'xshamanglar to'ylarni qaranglarda to'ylar kimlarni to'yiga o'xshayapti qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi bular qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi erkaklar erkak sifatida o'ziga o'ziga bir o'xshashligi kerak ayollar ham ayol sifatida bir ayolga o'xshashligi kerak bo'ladi agar erkaklar ana shu ko'rkorona taqlidga erishib xotin sifat bo'lib ketayotgan bo'lsa xotinlar erkak sifat bo'lib ketayotgan bo'lsa bilinglarki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rgan holat farzandlarni tabiati o'zgarishlik sabablari birinchisi taqlid dedik taqlid payg'ambarimiz aytadilar laysa minna man tashabbaha bir rijal minan nisa vala man tashabbaha bin nisai minar rijal bizlardan emas o'zini erkakka o'xshatgan ayollar bizlardan emas ayollarga o'xshatgan o'zini erkaklar shuning uchun yurish turishimiz kiyim kechagimiz qaraylik erkakcha bo'lsin erkakcha bo'lsin umuman musulmonlardan ya'ni musulmon bo'lmagan xalqlarni urf odatiga ko'r ko'rona ko'ngil qo'yishlik taqlid qilishlik yaxshi ish emas shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar imomi tavoroniydan bu hadis laysa minna man amila bis sunnati bizdan boshqalarning odatlarini qilgan kimsa bizdan emas bizni sunnatimizdan boshqalarni sunnatiga ergashganlar, bizni urf odatimizdan boshqalarni urf odatiga ergashganlar bizdan emas deyapti. Ertaga kuyov bola uylanmoqchisiz, ertaga erga tegmoqchisiz. Musulmonlarning urf odati qanaqa degan savol qiziqtirsin sizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qiladilar. Bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilingan. sunani termiziydan la takunu immatan taquluna in ahsana nasu ahsanna va in zalamu zalamna immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz immo kim odamlar nima qilsa shuni qilib ketaveradigan odam immo bo'lmanglar bunday kishilar agar odamlarga yaxshilik qilishsa biz ham yaxshilik qilamiz deyishadi agar odamlar zulm qilishsa biz ham zulm qilamiz deyishadi Buni o'rniga dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar odamlar yaxshilik qilishsa yaxshilik qilishga, agar yomonlik qilishsa zulmga o'tmaslikka o'zinglarni o'rgatinglar dedi. Tushunarlimi? Ko'pchilik nima qilsa shuni qilaveramiz, biz ham demaylar, musulmon odam immo bo'lmaydi. Tushunarlimi? Yarashadimi, yarashmaydimi, tushadimi, tushmaydimi, cho'ntagi yetadimi, yetmaydimi qilaveradi. Chunki kim qilyapti? E, ko'pchilik nima desa biz ham o'shada endi deydi shu odam immo bo'ladi chunki ko'pchilik aroq ichamiz desa ichib qo'yaveradi ko'pchilik jumaga boramiz desa nima qilib qo'yaveradi jumaga ham borib qo'yaveradi musulmon o'g'il bolalar jo'ralarni orqalaridan erchitinglar sizlar modan diktovat qilinglar chunki sizlarda diniylar bor sizlar dinga oyatga sunnatga suyanyapsizlar birodarlar bular targ'ib qilayotgan narsa vaqtinchalik narsa ho'p demak g'ariy dinlarda urf odatiga ergashib bo'lmas ekan g'ariy dinlardan hech narsani olib bo'lmaydimi nima deb o'ylaysizlar ularda nimalardan uzoq bo'lish kerak va nimalarni olish kerak oladigan narsalarimiz bor mumkin bo'lgan narsalar bor foydali ilm masalan tabobat kimiya fizika texnologiya ilm fanda yetishgan yutuqlari hayot uchun kerak bo'lgan foydali ilmlar buni o'rganishlik kerak ammo urf odatlarni olmaslik kerak lekin afsus afsus ayni mana shu ilm fan texnologiyasini olmaydida hozirgilar faqat turmush tarzini hayotini to'y to'rt kundagi urf odatlarni olyapti va mana shu narsa bilan taraqqiyotga erishish deb o'ylayapti odamlar taraqqiyotga qachon erishasan ularni ilm falini olib ularda ilm fanda yuksalganingda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar utlubul ilma valov bissin xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar xitoyda aqida ilmi hadis ilmi yo'q mushriklarni yurti u yerda dunyoviy fan bor odamlarni kundalik hayotini yengil qiladigan maishatini bir yengil qiladigan ilm bor modomiki harom emasmi shu narsa shariatimizda harom emas bizga foydasi bormi bor olishimiz kerak Biz ularni ilm ma'rifatini, texnologiyasini, fizika, matematika yoki kimyodagi yutuqlarini olamiz, urf-odatlarni emas. Al-hikmatu dollatul mu'min dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hikmat ya'ni ilm mo'minni yo'qotib qo'ygan moliga o'xshaydi. Qayerdan topsa shu ilmni, shuni olishlikka musulmon birinchi haqli odam deyiladi. Qayerdan bo'lsa ham. adiblardan birini so'ziga quloq tutamiz u aytadi har bir xalqni har bir ummatni saqofati ya'ni ilmdagi tajribasi hayotdagi tajribasi saqofati asalga o'xshaydi uzoq vaqtlar davomida mana shu xalqlar ilm tajriba gullaridan to'plagan asalga o'xshaydi uni olishlik kerak endi boshqalarniki ekan deb turib qilmay qo'yish noto'g'ri bo'ladi chunki asal ari sizni bir marta chaqib olsa nima asalidan voz kechib yuborasizmi yana shu o'rinda aytishimiz kerak bo'lgan yana bir so'z har bitta xalqni har bitta ummatni saqofati ilmi ilmiy tajribasi butun bashariyatni mulki hisoblanadi odam bolasida ular ularni ilm fanda yetgan narsasiga bizni ham haqqimiz bor olishligimiz kerak bo'ladi undan tashqari birodarlar ilmni vatani bo'lmaydi nima degani bu qayerdan bo'lsa borib ilm o'rganiladi musulmon odam modomiki shariatda harom qilinmaganmi mana shu ilm bu narsani qayerdan bo'lsa ham borib o'rganishlik kerak bo'ladi xulosa ilm fanda ajnabiy xalqlarga taqlid qilish mumkin ilm fanda ammo axloqda turmush tarzida emas boshqa xalqlarni saqofati olinadi ilmlari olinadi ammo odatlari turmush tarzi olinmaydi ularni turmush tarzi ularni nima qilyapti ammo afsus hozirda musulmonlarni bolalari ayni turmush tarzini olyapti urf odatlarni o'rganyapti ilm fanini texnologiyasini saqofatini olmayapti farzandlarni bolalarni tabiatini aynitadigan narsalarni yana bittasi bu dunyoni zebi ziynatiga huzur halovatiga ortiqcha berilishlik maishatparast bo'lishlik umar ibn hattob roziyallohu anhu forsda muqim bo'lib yashayotgan musulmonlarga maktub yozib shunday degan edi dunyoni zebi ziynatiga berilib ketishdan va ahli shirklarning shakliga kirib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar kiyimlaridan da berilgan ahli shirklarni shakliga kirib ketishdan ularni kiyim kechaklarga aralashib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar bu umar ibn hattobni musulmonlarga yozgan maktubi shuning uchun ey otalar qizlarimizga o'g'illarimizga olib berayotgan kiyimlarni qaraylik qanaqa kiyim kiyib yuribdi mozimni jabal roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yamanga yuborar ekan shunday deganlar إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين دقت qilinglarda muoz ibn jabalga payg'ambarimiz aytdilar dunyoni zebi ziynatiga berilib ketishdan ehtiyot bo'l maishat parast bo'lib ketishdan ehtiyot bo'l chunki Allohning bandalari dunyoning zebi ziynatiga berilmagan bo'ladi maishat parast bo'lmaydi nima degani bu huzur halovat qulayliklar komfort hol edi doim bunaqa narsani ichida o'sgan bola katta bo'lganda qiynaladi hayotda o'zini ham qiynaydi bunaqa odam boshqalarni ham qiynaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar ixshavshanu fa inna ni'ma la tadum soddaroq bo'lishga odatlaninglar ya'ni yeyishda ichishda turmushda kiyim kechada soddaroq bo'linglar to'poroqroq bo'linglar zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi borini shukur qilib yeb ketishlikka o'rgataylik bolalarni shu kiyim ekan deb kiyib ketishlikka o'rgataylik injiq qilib yubormaylik po'pilab yubormaylik bo'ladiyu nonushtaga kirib qolasiz menga ko'k choy olib keling deydi menga pamir choy olib keling deydi amaki restoranda zakaz qilasiz bu to'ychilik borini ichib ketavering bo'lmasa indamay o'tiravering ha endi agar ko'ch oysangiz davrangiz tushib ketsa salomatchiligingiz haqiqatdan ko'tarmaydigan bo'lsa mayli bunaqalar kam yoshlarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan musiqani ko'p eshitishlik musiqani ko'p eshitgan odamni qalbida qur'on turmaydi va xususan hozirda yoshlarimiz eshitayotgan musiqalarni ko'rsangiz yoki eshitsangiz bu narsani haqiqat ekanligini ikki marta e, ishonchingiz ortadi bunga chunki bundan bir yigirma yil o'ttiz yil burungi aytilingan ashulalar bilan hozirgi ashulalar taqqoslab ko'rsa odam qiylanib ketasan o'sha klipini ko'rsangiz bir sekundda to'rtta kadr almashadi yana hamma hozirgi aytilayotgan musiqalarda albatta behayo ko'rinishlar bor shubhasiz endi bunaqa musiqa odamni tabiatini farzandlarni tabiatini buzmaydi deb kim ayta oladi birodarlar musiqani hammasi halol emas hammasi harom emas muboh bo'lgan o'rinlari bor lekin harom bo'lgan o'rinlari ko'proq bo'lyapti maktabga ketyapti naushnikni muzika eshitib ketadi maktabda o'tirib orqa orqa quloq tiqib olib muzika eshitib o'tiradi o'sha telefonni olib bergan otalar mana quloq solishimiz kerak bu gapga quloq solishimiz kerak uylanmagan balog'at yetmagan bolalarni qo'liga qimmat telefon olib bermanglar agar juda yam zarur bo'lsa eng oddiysini olib beringlar yana nima deydi bolasi odobli eslik axloqli hayoli shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar ota onasini hurmat qilishini ukalariga rahm shafqat qilishini kutadi bola endi o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa mana shu kishiga bolangni o'y fikri kiyinishi yurish turishi gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami qayoqdan seni bolang tarbiyali bo'lsa televizor televizor bu alohida mavzu televizor tayda modalib o'tiradigan bo'lib qoldik shu bilan siz bilan bizni musulmon ummatini musulmon farzandlarini vayron qildi yakson qildi yana o'zimiz g'ayri dinlarga taqlid qilishlik musulmon odamga yarashmasligi haqida aytdik g'ayri dinlarda nimasini olish mumkin nimasini olish mumkin emas ularni urf odatlari turmush tarzlari odatlarini olmaymiz ammo ilm fan texnologiya bo'ladigan bo'lsa modomiki shariatda man qilinmagan bo'lsa bu narsa ilm hikmatini olamiz payg'ambarimiz aytadilar al hikmatu dollatul mu'min fahaysu vajadaha fahuva ahaqqu biha ilm hikmat go'yo mo'minning yo'qotgan molidek uni qayerdan topsa uni qayerdan topsa ham bas uni olishlikka u haqlidir xulosa g'ayridinlarni musulmon bo'lmagan xalqlarni ilm fanda yetishgan yutuqlarini ilm fan tajribalarini ilmini olamiz ammo urf odatlari turmush tarzi olinmaydi chunki payg'ambarimiz bu narsadan siz bilan bizni qaytarganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan sahih hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar muoz jabal roziyallohu anhudan bu hadis qola nabiy sollallohu alayhi vasallama la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yusalu an arba'ati qiyomat kunida bir mo'minni oyoqlari o'rnidan jilmaydi qimirlamaydi to'rtta narsa haqida so'ralmagunicha shu to'rtta savolga javob beradi keyin o'rnidan jiladi birinchisi an umrihi fima afnahu umrini nimaga sarfladi umri haqida so'raladi an shababihi fima ablahu yoshligi haqida so'raladi nimaga sarf qildi yoshligini nima bilan o'tkazdi an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu moli haqida savolga tutiladi qayerdan topdi qayerga sarfladi ajib qayerdan topganingizga ham javob berasiz qayerga sarflaganingizga ham va an ilmihi mada amila bihi ilmi haqida so'raladi amal qildimi ilmiga mana endi televizorga qaytamiz televizor ovoz yozish asboblari radio birodarlar shubhasiz inson bolasi yetishgan inson bolasi kashf qilgan ulug' narsalarda insoniyatni ulug' kashfiyotlarida Bu kashfiyotlar xuddi ikkala tomoni kesadigan qilichga o'xshaydi. Yaxshilikka ishlatsa ham zo'r asbob, yomonlikka ishlatsa ham zo'r asbob. Mana endi shariatimizda televizorni hukmi haqida bir nima deyilgan shuni bilib olishligimiz kerak. Halolmi yoki harommi? Birodarlar, hozir aytib o'tdik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini. Inson bolasi to'rtta narsa haqida albatta savolga tutiladi shundan birinchisi umrini nimaga sarfladi siz bilan bizni ko'p vaqtimizni olayotgan mana shu televizor yaxshilikka sarf qildiryaptimi umrimizni yoki yomonlikkami agar bu televizor odamlarga robbini tanitish aqidasini ta'lim berish payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish ibodat yo'llarini ibodat rukunlarini o'rgatishlik bo'ladigan bo'lsa bu yaxshi narsa agar bu televizor go'zal xulqlarni targ'ib qilish bobolarini qoldirgan ulug' merosini xabarini yetkazish yoshlarga bu ummatni o'tmishi bilan bugungi kuni bog'lash uchun ishlatiladigan bo'lsa juda zo'r asbob bo'ladi agar shu narsalar ishlatiladigan bo'lsa yoki ilm farga ilm fanga targ'ib qilinsa odamlarga foydali bo'lgan narsalarda ta'lim beradigan bo'lsa dunyoviy ishlarida ular bilmagan narsani foydali ishlarni o'rgatadigan bo'lsa albatta mumkin bu narsani hech kim inkor qilmaydi agar kimdir mana shu narsa mumkin emas mutlaq harom deydigan bo'lsa bu odam qattiq adashadi farzandlarimizni yaxshi tarbiya qilishlikka xizmat qiladigan bo'lsa haromiyatlar bo'lmaydigan bo'lsa televizor foydali asbob xuddi qilichga o'xshaydigan Ammo agar bu televizor aqidani buzilishiga, buzuqchiliklarga, axloqni ko'tarilishiga, farzandlarni ota-onalarga oq bo'lishiga sabab bo'lsa, ming yillardan beri ifloslik deyilgan bachavozlik, fahsh munkar ishlarni madaniyat taraqqiyotda berayotgan bo'lsa, erkakka erkakni uylanishini zamonaviylik deyilayotgan bo'lsa, ayollarni avratlarini ochib, mana shunga o'xshab yurishlik moda deyilayotgan bo'lsa, agar harom ishlarga targ'ib qilayotgan bo'lsa bunandaqa televizorga biz halol deya olmaymiz demak bu televizorda halol yoki harom bo'lishligi uni ishlatayotgan odamni o'ziga bog'liq o'ziga bog'liq ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan har bitta odam agar bunaqa narsalarni ko'rsatadigan bo'lsa bunaqa programmalarni bunaqa narsalarni hech qachon halol deya olmaydi Odamlar ikkita zo'r narsani o'ylab topishgan. Bittasi kitob, bittasi televizor. Ajib. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti hozir. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti. Agar kitobni o'zingiz tanlab, istab, o'zingizni dunyoqarashingizga, didingizga to'g'ri keladiganini topib o'qisangiz, televizorda sizga ko'rsatgan narsani ko'rasiz. Televizorda sizga nimani bersa shuni ko'rasiz, tanlolmaysiz. Demak, insonlar o'ylab topgan zo'r narsalardan bittasi kitob, bittasi televizor, lekin taassuf bizni zamonimizda televizor kitobni yo'q qilyapti. Birodalar, kitob o'stiradi odam. Televizor birodarlar pasaytiradi. Kitob aqlni o'stiradi, televizor aqlni o'ldiradi. Buni o'zinglar ham yaxshi bilasizlar. Shu televizorga taalluqli bo'lgan izlanishlarni natijasidan bittasi tili chiqmagan yosh bola bo'lsa bir yasharga yetib yetmagan televizorni tagida o'tiradigan yosh bola bir kunda to'rtta so'z o'rgansa ko'chada yuradigan shu televizorni tagida yotmaydigan ko'cha changitib loy bosib tosh otib yurgan bola sakkizta so'z o'rganar ekan yosh bolani aqlini rivojlanishligini televizor pasaytirib qo'yar ekan endi biz nima qilamiz bitta qo'yib ber qo'yib olib kel hammasini qamab qo'y jim o'tirishadi shunga o'xshagan aqlini pasaytiradigan rivojlanishdan to'xtaydigan ularni miyasini qotirib qo'yadigan narsalarda ko'rsatmanglarda farzandlaringlar katta bo'lganda minnatdor bo'ladi mana shu zamonaviy hikmatlardan boy odamlarni uyida katta kutubxona bo'ladi kambag'al odamlarni uyida katta televizor bo'ladi qaytarib aytamiz hozirgi zamon hikmatlaridan mana shu internet hikmatlaridan boy odamlarni uyida katta kutubxonasi bo'ladi kambag'al odamlarni uyida katta televizori bo'ladi uyida yuzta kitobi bor odam qo'l ko'tarib qo'ysinda televizorda so'ramayman nechtaligini qanaqaligini yuzta uyimda kitobim bor mayli o'qimagan bo'lsa ham dadasidan qolgan bo'lsa ham bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita rahmat ellikta ho'p yaxshi endi o'sha yuzta kitobni o'zini cho'ntagidan pulga olganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar yuzta barakalloh bu bitta bo'ladi ikkita ekan endi televizorda o'zini pulga olganlar qo'l ko'taringlar demayman qaranglarda kitob insonni aqlini o'stirar ekan bolalarimizni aqli yetuk bo'lishiga sabab bo'lar ekan bu kitobga pul sarflamaymiz ammo bolalarimizni miyasini ko'proq qotirishga ishlayotgan televizorga zo'rga pul sarflaymiz e manaqasi chiqibdi to'g'rimi to'ppa to'g'ri birodarlar bolalaringlarni televizorni oldiga o'tkazib qo'yyapsizlar nazorat qilmayapsizlar xohlagan narsasini ko'ryaptimi bolalaringlardan zo'r bir aqlli idroki ilmli odam chiqishini kutmanglar Chunki ular o'zlari tanlab ko'rayotgan narsa ularni aqlini o'stirmaydi. Ularni aqlini qotiradi, buni teskarisi. Noto'g'ri aytayotgan bo'lsam aytinglar. Agar e'tibor berilsa, televizorlarda qo'yilayotgan dasturlarni juda ko'pida juda ko'pida agar hammasida bo'lmasa, hayosizlik, fahsh, zino, o'g'irlik, zulm, zo'ravonlik targ'ib qilinayotganligini ko'ramiz. bu qo'yilayotgan programmalarda ko'rilayotgan kino filmlarda xiyonat oddiy narsa deb qaraladi er xotinni ajrashib ketishligi mushkul emas chunki bugun mol bilan ajrashsa ertasi kun narigi bilan o'ynashib ketaveradi agar birodarlar televizorda shu narsalar ko'rilayotgan bo'lsa biz bunaqa televizorda halol deya olmaymiz demak televizorda hammasi halol emas hammasi harom emas farzandlarimiz shuni farqiga boradimi o'zlari o'zlari qaysini ko'rish kerak qaysini ko'rmaslik kerak ko'rmaslik kerak ajrata oladimi yo'q kim ajratib bera oladi uni siz bilan biz lekin qilyapmizmi shuni biz bu shunaqa darslarki eshitib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas birodarlar mana hozir men har bitta televizorga taalluqli narsani aytganimda men o'zim qanaqaman men shuni nazorat qilyapmanmi bolalarim qanaqa deb turib o'zinglarga olinglar ey birodarlar farzandlarni tarbiyasiga avval ham aytganman vaqtimiz yo'q vaqtimiz bo'lsa toqatimiz yo'q vaqtimiz ham toqatimiz ham bo'lsa farzandlarga beradigan ma'lumotimiz yo'q agar ma'lumotimiz ham bo'lsa tugab qoladi ikki kunda ammo bolalarimizni buzilishiga xizmat qilayotgan programmalarni qo'yib o'tkazib qo'yyapmiz sutkalab o'tirib kerak bo'lsa hamma asrlarda yashab o'tgan ulamolarimiz islom shariati beshta narsani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi deyishgan beshta narsa bor mana shu narsani shariati islomiya muhofaza qiladi dinni saqlash aqlni saqlash nasl nasabni saqlash nafsni saqlash hamda molni saqlash shariat mana shu 5 ta narsani muhofaza qilishlikka siz bilan bizni chaqiradi shariatga amal qilsak mana shu 5 ta narsani biz saqlaymiz qur'onda kelgan oyatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari mana shu narsaga birodarlar hammamizni buyuradi targ'ib qiladi endi mana shu 5 ta narsani oldida 5 ta narsani oldida televizorni tutgan o'rni qanday dindan odamlarni turli yo'llar bilan hiylalar bilan to'silayotgan bo'lsa har xil oqimlarga har xil firqalarga da'vat qilinayotgan bo'lsa dindorlarni islomni musulmonlarni qoralashlikka xizmat qilayotgan bo'lsa birodarlar musulmonlar qilgan qilmagan ishni işte, musulmonlarga to'ngashlik mana shu televizorda bo'ladi hech kim tekshirolmaydida buni kim qildi rostdan aytyapsanmi yo tuhmat qilyapsanmi muhimi aytilishi dindan odamlarda turli yo'llar bilan hiylalar bilan to'silayotgan bo'lsa dinni saqlash edi o'zi shariatimizdan maqsad aqlga mutroq kelmaydigan narsalarni madaniyat deb aytayotgan bo'lsa erkak erkakga uylanyapti xotin xotinga uylanyapti agar bu televizorda zino ochiqchasiga targ'ib qilinayotgan bo'lsa demak nasl nasab birodarlar aralashib ketadi bir biriga nafsni buzilishiga olib kelayotgan bo'lsachi televizordagi targ'ibotlar ruhiyati tushunchalari dunyoqarashi qarang insonni tabiatiga to'g'ri kelmaydigan narsa e, haligi tok shoular ko'rsatadi qo'ng'izni yeyotgan bo'ladi shuni yesang keyingi etapga o'tasan deydi insonni insoniyligini o'ldiryapti bu programmalar bu dasturlar e'tibor beramizmi shu narsaga yoki nimani ko'zimiz orqali quysa qabul qilaveramizmi molni ehtiyot qilishni deb buyuradi shariat beshta narsani bittasi molni ehtiyot qilish bilasizlarmi odamlar iste'molchilar jamiyatiga aylanib qolgan ana shu o'zlaridan bittasini aytgan gapi mana shu reklamalarni qo'yilaverganligidan qo'yilaverganligidan odamlarni hayotining mazmuni o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi qaytarib aytaman o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni orqasidan quvalab yurishlik odamlarni hayotini mazmuniga aylanib qoldi kerak emas edi u narsa ammo shu qo'yaverganidan qo'yaverganidan e bizni ongimizni ham boshqaryapti birodarlar nima yeyishimiz kerakligini ko'rsatyapti to'g'rimi tishingizni qaysi pastada yuvish kerakligini o'rgatyapti ha bolangizni orqasini qaysi qog'oz bilan artishni ham o'rgatyapti hamma narsani ko'rsatyapti sen o'ylama sen biz aytganda qilsang bo'ldi Sen faqat mononi ol, mononi ye, mol savolni berma. Siz bilan bizni ongimizni boshqaryapti bu reklamalar. Shampun olish kerak. Magazinga kirdingiz, shampunlar rastasiga qarab turib, qaysi markalarni istaysiz? Xo'p, ketdi. Shunda kirdingiz, zumni past olish kerak. Birinchi qaysi brendni istaysiz? Choy rastasiga bordingiz, birinchi qaysi choy xayolingizga keladi? E, sizlarni miyalarga bizni miyamizga quyib qo'yyapti u haligi zambirmi bo'lyapti akalar to'g'rimi yana bo'lib ham bu ayni dinimizga dushman bo'lgan yahudlarni ishlab chiqargan mahsulotlari xuddi shuni muqobilida musulmon yurtlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bor o'zimiz yurtda yoki boshqa musulmon o'lkalarida ularni reklamasi bunaqa qattiq emasligi uchun uni ko'rsak olgimiz kelmaydi bizni ongimizni boshqaryapti bu televizor sen faqat biz aytgan narsani qil fikr qilma o'ylanma faqat tomosha qil eshit dam ol kelsang zo'r bo'ladi shu xursandchilik bo'ladi faqat xursandchilik val asr innal insana lafi husr asrga qasam dedi alloh taolo inson bolasi dunyoga kelibdiki ziyonda deyapti ziyonda inson faqat iymon keltirsa yaxshi amal qilsa haqqa chaqirsa sabr qilsa ziyondan xoli desa bular hayot faqat quvonch xursandchilikdan iborat hayot deyapti hayotimizda bo'layotgan achchiq haqiqatni aytishdan boshqa narsani topolmayapsiz birodarlar mana hozir o'tiribsizlar jumada ham uyingizda ayolingiz qizingiz o'g'lingiz nima ko'rayotganligini bilasizmi lekin siz parabolistantani ulab qo'ydingiz internetni vысокоскоростной ulab qo'ydingiz nima ko'rayotganligini bilasizmi telefon tuzatadigan ukalarimiz aytadi domla deydi qizlar telefonni olib keladi deydi bularni ishi ham to'g'ri emas o'zi istoriyasini qarasang uyatib ketasan deyapti haligi internetga kirganda istoriya degan joyi bo'ladi qaysi kuni nechi soat qaysi saytda o'tirgan nimalarni ko'rgan qiz bolalar qo'liga qimmat telefonni olib bergan otalar eshitib qo'yinglar yuz yillardan beri ming yillardan beri or nomusda batalgan narsalar qoloqlik deyilyapti ana shu dasturlarda avratini yopib yurgan ayollarni hayosini yo'qotmagan pokiza ayollarni orqada qolgan qoloqlar deyilyapti ollohni hukmida yurib o'zini iffatini pokizaligini saqlab yurgan ayollar bo'ynini qisib yuradi chunki jamiyatni ongini shunday boshqarib tashlagan kim televizor odob axloq insoniylik odamiylikka chaqirilmayapti bu programmalarda ko'pida aksincha bu sifatlar yo'q bo'lishiga sabab bo'lyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilar la zarara va la ziror birovga zarar berish ham yo'q birovdan zarar ko'rish ham yo'q birovga ham zarar qilma o'zing ham zarar ko'rma mana birodarlar mana shu zamonamizda o'tkazilgan bir tajribani aytib beraman sizlarga ana shu g'arb mamlakatlarini birida maktab o'quvchilariga ya'ni yoshlarimiz qanchalik bu telefon kompyuter televizorga ko'nikib ketganligi busiz tura olmasligiga bitta misol hayotiy misol tajriba o'tkazilgan eksperiment sakkiz soat televizorni ham kompyuterni ham planshetni ham internetni ham ulamaydi sakkiz soat mana shu narsalarsiz umr o'tkazishlik oltmish sakkizta bola o'zi rozi bo'lib xursandchiligi bilan qatnashgan talab ertalabki soat sakkizdan kechki paytgi soat to'rtgacha mana shu kommunikatsiyani yaxmaydi buni orasida uxlashi mumkin agar tozalashi mumkin kitob o'qishi mumkin yoki qandaydir e, biror narsa bilan mashg'ul bo'lishi mumkin faqat boyagi biz aytayotgan narsalarni ishlatmaydi bilasizlarmi oltmish sakkizta boladan nechta bola sakkiz soatga chidash bergan uchta uchta shunday deb qo'yilganki shartga agar o'zingni noqulay his qilishni boshlasang darrov yig'ishtiraver seni bir musibatga kirishingga biz javobgar bo'lmaylik deyilgan tajribani o'tkazuvchilar uchta usiz turolmaydi bu uchtani ikkitasi o'g'il bola bittasi qiz bola bo'lgan haligi sakkiz soat chidash berganda bittasi nima qilgan haligi kemani konstruktorini yasagan shu bilan sakkiz soat o'tkazgan ikkinchisi kaleysasi bor ekan kaleysani tushirib boshqatdan tergan qolganlari chidash bermagan nima degani bu bu xalqlar mana shu telefonga televizorga internetga planshetga kommunikatsiyaga shunaqa berilib ketganki ajra olmay qolgan tajriba o'tkazayotganlarda aytgan so'zidan birontasi uxlashga harakat qilib ko'rmagan ekan kunduzi uxlashga harakat qilib ko'rmagan nimaga desa tinchlik bilan urushib qolgan bular jimlik bilan urushib qolgan jim turolmaydi uxlashlik uchun quloqda pleyer bilan muzika bilan uxlash kerak yoki birorta bir qo'yilgan televizordagi kino bilan uxlash kerak birontasi yotib bir 2 soat uxlab olay degan narsa yo'q bo'lgan. Chunki jimlik bilan urushib qolgan bular. E o'zinglarni ham olinglarda WhatsAppi bor, vechati borlar, ertaman turib kim nima xabar yozgan deb qaraysizlarmi? Kulasizlar. Nima jo'natdiki? Hali bir muhimroq narsa bo'lsa bo'pti endi. Qanadagi bachkana narsalar keladi. Usiz tura olmaydigan bo'lib qolganmiz. Demak, zarar ko'rish ham yo'q, zarar ko'rsatish ham yo'q agar televizor odamlarni harom ishga targ'ib qilayotgan bo'lsa biz buni halol deya olmaymiz bu dasturlarda jamiyatni shahvoniylikka maxfiy ham oshkora ham suratda targ'ib qilinayotgan bo'lsa albatta bunaqa programmani ko'rishlik musulmonga harom bo'ladi chunki bunaqa programmalar birodarlar musulmonni aqidasini buzilishiga olib boradi jamiyatda fasodni yoyilishiga olib keladi bu esa shubhasiz harom la zarara va la zirar birodarlar dinimiz farzandlarni qanaqa qilib tarbiya qilishlik kerak kerakli yetarli ko'rsatmalarni qoldirib qo'ygan dinimizda hammasi bor faqat rioya qilishlik kerak rioya qilishlik kerak bolalarimizni axloqi go'zal shaxsiyati kuchli bo'lishi uchun mard saxovatli kechirimli bo'lishi uchun ikki dunyoda sizni saodatingizga sabab bo'ladigan farzand bo'lib yetish uchun ta'lim tarbiya yo'lini mahkam ushlashingiz kerak agar shunday qilsak farzandlarimiz ko'zimizni quvonchiga aylanadi mana shu darslarni tayyorlashlik asnosida tarbiyaga oid bir qancha kitoblarni varaqlab ko'ramiz u davrda internetni telefonni zarari haqida yozilmagan ekan chunki yo'q edi ekan ular faqat televizorni zararini yozishgan ekan endi internetda kompyuterda telefonda zararni biz o'zimiz topib gapirishimizga to'g'ri kelyapti demak yigirma yil burun mana shu muammo mana shu balo yo'q edi ammo hozir paydo bo'ldi kompyuter haqida zamonaviy hikmatlardan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan kompyuter o'yini o'ynaganlar albatta bor ichimizda yoshlar siz menga kompyuter o'yinidan mana shu sizlar o'ynayotgan kompyuter o'yinlardan bitta foydani ayting men sizga beshta zararni aytib beraman qonxo'rlik shafqatsizlik haromiyat o'sha bir suratni ko'rsatishdi bolalar mana shu hali otib chopib yuradigan o'yinni bittasida bitta maxfiy eshigi ochilishi uchun o'yinda keyingi darajaga o'tish uchun yerdagi bitta kitobni bosish kerak ekan o'sha o'yinni qahramoni qanaqa kitob ekan u qur'on ekan qur'onni shunday qo'yib qo'ygan o'ynayotgan odam qaramaydi bola shunday bossa haligi eshigi ochiladi yana qaytarib aytaman kompyuter o'yini o'ynaganlar yoshligini nimaga sarfladi deb so'raladi qiyomatda vaqtini nimaga sarfladi umrini nimaga sarfladi molini nimaga sarfladi kompyuter o'yinlari o'ynaydigan o'yinxona ochgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsalarni eshitib qo'yinglar televizor singari kompyuter ham ikkala tomoni kesadigan qilich yaxshilikka ishlatsangiz juda yaxshi asbob yomonlik juda ham yomon asbob bu nimaga bog'liq kimga bog'liq farzandlarni tabiati aynishi farzandlarni fe'li aynishi haqida gaplashyapmiz shundan bittasi televizor shundan bittasi kompyuter birodarlar kompyuter o'yiniga bog'lanib qolishlik xuddi narkotikka giyohvand bandalarga ko'nikib qolishlikka barobar qilinyapti ekan shu psixologlarni doktorlar gapiga qaraganda narkotikdan ko'ra kompyuter o'yinga bog'liqligini zarari kattaroq ekan chunki voqelikdan realniy hayotdan uzilib qolar ekan bunday odamlar g'ami o'sha keyingi zonasi g'ami keyingi seriyasi hozirgi davrda mana shu g'arbda e, alkogol tamaki narkotikka bog'lanib qolishlikka o'xshagan kasallikni deb mana shu kompyuterga bog'lash aytilar ekan g'arb o'lkalarida mana shu kasallikni davolashga maxsus tashkilotlar bor ekan kompyuterni zavisimizdan chiqarar ekan inechi qarasangiz bolangiz o'ynayapti o meni bolam zo'r haker bo'lib qolibdi yo'q haker emas sizni bolangiz o'sha bolangizdanchi menga bitta jadval tuzib berginda maktabda o'qiyotgan haligi nimani dnevnigini jadvalini chizib berdi endi baloni ham bilmaydi u u faqat o'yindagina biladi u sizni kompyuterdan bola zo'r o'ynayapti tunmay o'ynash qaramasdan bosadi meni o'g'lim kompyuterlar deydi siz bitta vazifani bering man suratni qo'yib tagiga e, hayit bayramingiz bilan deb yozib berib bitta slayd tayyorlab ber dengda baloni ham bilmaydi bolangiz lekin olib bergansiz olib bergansiz nazorat qilinglar bolalarni nazorat qilinglar ko'z ketadi asab ketadi sog'lik ketadi aql ketadi faqat zarar doktorlarni qaraganda mayda yoshdagi bolalar kompyuterda yigirma minut o'tirishi kerak ekan u ham har kuni emas kattaroq yoshga yetgan bolalar bir yarim soatgacha o'tirishi mumkin ekan u ham har kuni emas bolani tabiatini buzilishiga eng katta sabab birodarlar ota bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi e'tibor bermagan ota bolasi ko'rayotgan kinolarni nazorat qilmagan nimalarni yaxshi ko'rayotganiga e'tibor bermagan ota bolasini xonasiga parabolitskiy antennani o'rnatib berib o'zini holiga tashlab qo'ygan kim ota ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim ota ayolini tinmasdan serial taydan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim ota o'g'lidir qizidir maktabiga yoki jomiyasiga qachon bordi qachon qaytdi tekshirmayotgan kim otasi ota maktabiga bolasini orqasidan borib qiziqishmagan qiziqmayotgan o'qish haqida kim ota balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonda qimmatini olib berib internetlarga doimiy ulab qo'ygan kim ota internetni uylab xohlaganini deb qo'yib bergan kim ota televizor emas ekan o'zi kompyuter ham emas ekan telefon ham emas ekan internet ham emas ekan bolani tabiatini anglatayotgan aslida nima ekan kim ekan